možda je formula koja bi to najjednostavnije opisala da, da, da tri romana koje, koje sam napisao zapravo se bave tom temom na, na, malo, na različite načine, svake od njih. Znači, prvi roman, e, Obrušni dar, je e, recimo da kažemo, nemogućnosti odlaska, stalnom nekom povratku sećanja, e, neke rekonstrukcije onoga što je bilo. E, drugi roman e, je o nekakvoj nemogućnosti povratka Kiše i Hartija, gde se sad, zaista sam stavio ove ljude u situaciju da su se vratili pa se ne snalaze, doživljavaju neku vrstu obratnog kulturnog šoka i onda treći roman više nije o pitanju odlaska i dolaska, nego zapravo o pitanju nekakve književne istine posmatrane od Andes.